Mirdita, një përshëndetje përzemërt nga kanali im zyrtar TikTok. Jam entuziast se sot filloj me ju një dialog nëpërmjet këtij kanali që njeh përparim të shpejtë. E vërteta është se ka qenë një pasion dhe mbetet gjithnjë i imi teknologjia. Sot ne jemi në prag të një revolucioni të paparë të internet 3, kriptoteknologjisë, inteligjencës artificiale. Sot Të rinjtë shqiptarë shkëlqejnë në headquarter-in e Apple dhe kompanive tjera të mëdha të high-tech-ut, kurse këtu ai tjetri thotë se punë ka, po profesionistë nuk ka. E vërteta është tjetër, këtu profesionistë ka, por lidership nuk ka. Ndaj dhe Partia Demokratike do përcaktojë si objektiv kryesor të programit të saj, vendosjen, pikërisht të këtyre sektorëve si promotor apo në zemër të ekonomisë shqiptare me besimin më të madh se ju të rinjtë e vendit do ta çoni përpara këtë revolucion dhe me mendjen energjitë tuaja mund të shndërroni Shqipërinë në një Silicon Valley të Europës dekadën që vjen. Për realizimin e kësaj, ne kemi një sfidë dhe kjo sfidë është largimi i kësaj qeverie, e cila në vend se të krijojë të gjitha kushtet për ju, preferon t'u përzërë nga vendi juaj, ushqen popullatën me një propagandë që ju kurrë nuk e besoni, ndaj dhe u ftoj le të bashkojmë ne forcat tona për të shpëtuar Shqipërinë nga ky rrezik i madh dhe për të krijuar për ju këtu në Shqipëri të gjitha mundësitë që ju të ndryshoni kombin dhe vendin tuaj. Faleminderit shumë.